Welcome to my channel last video में हमने बात की थी 15 minute running plan for beginners अपने रन में कैसे टाइम ऐड करते हैं टाइम और माइलेज की अंडरस्टैंडिंग बिगनर एबीसी ड्रिल्स और beginner post run stretching exercises run के बाद की जो स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज हैं वो हमने डिस्कस की थी in today's video we will discuss about strength workouts complete strength workouts पर body body weight strength workouts कोई जिम इक्विपमेंट की जरूरत नहीं है कोई एक्स्ट्रा मेंबरशिप की जरूरत नहीं है just body weight using your body weight आप कैसे बिल्डअप कर सकते हैं first of all upper body की एक्सरसाइज हैं फिर कोर और एब्स की हैं फिर लोअर बॉडी की एक्सरसाइज और लास्ट में हम डिस्कस करेंगे high intensity interval training H I I T जो कि स्टेमिना बिल्डिंग के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है तो let's get start Thank you.